أيت الناس في الأسواق في السويعات التي تسبق رمضان كأن مجاعة سوف تضرب العالم الإسلامي وتخزين السلع بطريقة غير طبيعية والنهم على شرائها بكميات ونسينا أول بند أنه شهر الصوم شهر الصوم لا شهر الطعام شهر الصيام مش شهر الطعام أن يستهلك الإنسان في رمضان ما يستهلكه في عدة شهور إذا تماما فرغ المحتوى الأساسي من رمضان يعني من الواجب من الواجب أنني أنفقت في رم... في غير رمضان في شو... في رجب وفي شعبان آه، مئة على الطعام والشراب يجب في رمضان أن آه، أنفق خمسين فقط نصف المبلغ لأن أولا في ثلاث وجبات في غير رمضان في رمضان وجبة ونصف يعني السحور ده مجرد يعني تمرات آه، شيء من حليب شيء سبحان الله يعني تسحروا فإن في السحور بركة ولكن لا, <laughs> الناس تظن أنه إذا ملأ الخزان المعدي هكذا أنه يواصل معه عدة ساعات بقية النهار لا هذا هذا أمر الأمر الثاني الله يرضى عنكم لا داعي للاكثار من الولائم في رمضان فلا وقت عند المراه ان تقف في مطبخها عده ساعات لتستقبل آه، هذا وذاك آه، من ضيوف الزوج وضيوف الاسره ان احنا من الواجب ان نعكف على قراءه القران الصلوات في المسجد ذكر الله آه، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى نعم صله الرحم لا, لا شيء طيب ولا شك سبحان الله اما أن نعد الولائم وهذه البذخ العجيب الذي ندخل في إطار المسرفين والمبذرين هذا ليس من روح رمضان ولا من آه، حسن استقبال الشهر الكريم الأمر الـ الـ الـ الأخير الله يرضى عنكم آه، من كان في قلبه إحنا أو ضغينة على قريب الله أخ أخت زوج زوجة جار أي شيء لنصفي انفسنا من الغل والحقد والحسد وباذن الله رب العالمين يدخل علينا الشهر الكريم ببركاته فنستفيد ويثمر معنا. الامر الاخير انا اقول لكم كما اقول كل عام على مدى سنوات طويله يزن الانسان نفسه في هذه السويعات ويزن نفسه ان كنا من اهل الدنيا ليله عيد الفطر فان وجد آه، وزنه كان مثلا 70 جرام واصبح على عيد الفطر 85 كيلو جرام فالبقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون ونعزيه في معدته وفي وفي عدم آه، فهم آه، آه، يعني خصوصيات الشهر الكريم اما اذا كان وزنك 70 مثلا وفي اخر رمضان يعني 68 65 هنيئا لك هذا الشهر اما ان تمتنع عن الطعام والشراب فقط ولا تمتنع عن اعراض الناس ويقول لك زميلك ان المدير عمل كذا وكذا يقول يا اخي اتق الله نحن في رهن رمضان تعال لي بعد التراويح حتى تقص علي القصه <laughs> هذا انسان يعني لا يفكر جيدا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكون رمضان هذا يعني شهر خير وفتح وعوده الى قواعد الكتاب والسنه و